саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер Бүгін қарастыратынымыз әрине оныншы сынып физикасы 17 жетінші он сегізінші параграфтарға тоқталамыз ол деген сөз мкт негізгі қағидаларына тоқталамыз және де температура дегеніміз не деген сұрақтарға жауап беретін боламыз олай болса бізде күтілетін нәтижелер мкт негізгі қағидаларының негізгі дәлелдемелері сонымен қатар жылулық құбылысы мкт негізгі қағидалар неше қағидасы бар маляр масса мольдік масса деген не екендігіне тоқталатын боламыз олай болса молекулалы кинетикалық теория дегеніміз не яғни негізгі мақсат не екен бұл микроскопиялық денелердің қасиеттерін оларда болып жатқан жылулық процестерін түсіндіреді яғни микро денелерді қарастырамыз деген сөз оның негізгі үш қағидасы бар біріншісі әрине қарайтын болсақ не дейді барлық денелер микро тұрады яғни ең кішкентай деп қарастырамыз ғой иә екіншісі денедегі микробөлшектер үздіксіз және хаосты қозғалатын болады ол деген сөз браундық қозғалыс деп те келеміз иә кейбір жағдайларда яғни молекулалар үздіксіз қозғалыста болады дейді үшінші жағдай не екен денедегі микробөлшектер өзара әрекеттеседі яғни бір бірімен әрекетке түседі яғни диффузия құбылысы болады деген сөз иә бұл МК-тың негізгі үш қағидасы ал енді бізде осы жерде білуіміз керек болған негізгі ұғымдарымыз бар атом деп отқанымыз не бұл дененің бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі екенін білеміз молекула деп отқанымыз не молекула деп отқанымыз заттың химиялық қасиетіне ие оның ең кіші бөлігі деп айтамыз ал диффузия дегеніміз бір заттың молекулаларының екінші зат молекулаларымен ә, кеңістікте еніп кетуі мысалы диффузияға мысал келтірсек айта аламыз не дейміз ә, ыстық су мен салқын судың араласуы немесе ыстық суда қанттың еруі немесе бір бөлмеге су сепкен кезде бүкіл бөлмеге иіссудың таралуы деген секілді жалпы диффузия деп отқанымыз екі ә, денелердің бір бірімен молекулалардың араласуын мысалы келтіруге болады деген сөз иә бұны біз сегізінші класста қарастырған болатынбыз ал енді келесі бізде зат мөлшері зат мөлшері деп отқанымыз не берілген денедегі молекулалар санының 12 грамм міне екі грамм көміртегіндегі атомдар санының қанша есе артық болатындығын көрсететін шама бұл зат мөлшері деп аталады зат мөлшерін қандай әріппен белгілейміз міне мынандай нью деп аламыз грек тіліне аударған кезде иә грекше әріптер ғой негізі ә, n деп жатқанымыз молекула санын бөлеміз неге авагадро авагадро деп жатқанымыз бұл тұрақты окей тұрақты шама алты бүтін жүзден э, екі көбейту оның жиырма үш дәрежесі мол минус бір деп аламыз ал немесе массаның маляр массаға қатынасын қарастырамыз деген сөз окей бұл жерде заттың мольдік массасы міне мольдік масса деп жатқанымыз үлкен м иә бір зат бір мольдегі заттың массасы дейді бір мольдегі заттың массасы бұл мольдік массамен қарастырады екенбіз так бізде зат мөлшерінің өлшемділігі не екен зат мөлшерінің белгіленуі және өлшемділігі моль деген сөз енді мына бір формуладан бүйтіп түрлендіріп көрейік мысалы молекула санын тапқан кезде мына жерден иә молекула санын тапқан кезде қалай болады n тең зат мөлшерін көбейтеміз n авогадроға иә немесе массаны тапқан кезде ол кезде қалай болады зат мөлшерін көбейтеміз маляр массаға немесе маляр массаны тапқан кезде қалай істейміз массаны бөлеміз неге әрине зат мөлшеріне ал енді мына бір екі формуладан түрлендіріп көрейік формуланы айталық осы жерден біз авогадро яғни то есть айна молекула санын тапқан кезде қалай істейміз авогадроны көбейтеміз массаға бөлеміз маляр массаға деген сөз окей бұл түрленген формулалар болып есептелінеді ары қарай енді салыстырмалы молекула және мольдік масса сонымен қатар зат мөлшері авогадро саны жаңа айтқанымыздай мына жерде бір кішігірім кестеге салып көрсеттік зат мөлшері дегеніміз не моль деп жатқанымыз не мольдік масса деп жатқанымыз не барлығы мына жерде көрсетілген формулалар міне иә жаңа айтқан 12 граммдағы деген сөз ғой яғни ол жоғары шығып кетеді деген сөз массалар қысарып кетеді сол кезде мынау м яғни заттың салыстырмалы молекулалық массасы неге тең болады 12 жоғары шығып кетеді сол кезде 12 бөлінген s деген сөз ғой дұрыс па Әне өлшемілік жоқ салыстырмалы болғандықтан ал зат мөлшері көрсеттік мольмен қарастырылады бұл мольдік массамыз иә әне осылай деген сөз ал енді мкт ның негізгі бірінші қағидасының тәжірибелік дәлелдемесі яғни не дейді ә, жалпы айтқан кезде ә, былай айтқан кезде май тамшылары су бетінде иә қалыңдығы бір молекуланың қалыңдығындай қабатпен жайылады деп болжап оның өлшемін анықтауға болады екен ол үшін не істейді екенбіз міне жалпы мынау деп жатқанымыз бұл не екен міне молекула диаметрі берілген ал мынау көлем ненің тамшының көлемі берілген және s деп отқанымыз сол жайылған тамшының не екен ауданы деп қарастырады екенбіз окей молекуланың көлемін анықтау үшін біз не істейді екенбіз міне кубы иә жаңағы молекула диаметрінің кубы болады деп аламыз сол кезде барлық ә, көлемдердің молекуляр саны қатынасын былай қарастыруға болады деген сөз окей ары қарай кеттік енді бізде ә, штерн тәжірибесі мктың екінші қағидасының дәлелдемесі ретінде қарастырады ол не дейді штерн бізде қарастыратын болса мына жерде жалпы жылдамдықтарды қарастырдық ә, жылдамдықтардың негізгі формасын білеміз ғой иә жылдамдықтың негізгі формасы в тең с бөлінген т дейміз с деп отқанымыз бізде екі жағдай болғандықтан міне жалпы r сыртқы цилиндр яғни жаңағы тамшының ғой тамшының кішкентай жерде отқанбыз ішкі цилиндрдің радиусы екі радиус қарастырамыз одан кейін барып күміс яғни жолақтың ығысуы цилиндрдің айналу жылдамдығын арқылы өрнектейміз ол деген сөз жаңа жолдың формуласын жазамыз осы жерден біз не істейміз жалпы сызықты жылдамдықтың орнына біз не жазамыз мынандай форма жасақ болады ғой сіздерде бар ғой иә жазған кезде ал одан кейін осы жерден біз нені табамыз уақытты табамыз уақыт тапқан кезде формула осылай түрленеді иә міне осы өрнегін бірінші формамен түрлендіреміз осы өрнекті ол деген сөз не яғни біз уақыттың орнына не қоямыз деген сөз мына бір форма алып қойып қоямыз сол кезде мынандай форма түрлем шыға ма уақыттың орнына қойсақ түрлем шығады нәтижесінде ә, бұл осы штерн тәжірибесі яғни мкт-ның екінші қағидасына дәлелдеме ретінде осындай формуланы түрленіп көрсетеді екен бұл жерде қарайтын болсақ не бұл кішкентай r радиус өлшем бірлігі метр с деп отқанымыз жаңағы біздің неміз жалпы айтқан кезде ә, осы <coughs> тамшының жалпы ұзындығы жүрген кездегі r тамшының радиусы жалпы радиусы мынау ә, бізде циклдық жиілік деп те келуге болады екен ал енді ары кеттік бізде осыған байланысты пысықтайм яғни бар болғаны төрт есепті шығарамыз талдаймыз түсінбесек сұраймыз және де ә, міндетті түрде шыққан болса астына комментарий ретінде қалдырамыз шыққан жауаптарын түсінбесек те комментарий ретінде қалдырып түсінбеген жерлерін сұрасаңдар болады әрине окей келесі енді бізде температура температура деп отқанымыз не температура деп отқанымыз молекулалардың кинетикалық энергиясының орташа мәні деп қарастырылады жалпы айтқан кезде температура микроскопиялық жүйенің термодинамикалық тепе теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама деген сөз ал енді бізде температураны өлшеу әдісі екі дене арасында болатын жылу алмасу кезінде жылулықтың тепе теңдіктің оралуын негізделеді яғни температура бұл жалпы дененің немесе қандай да бір айтатын болсақ жылуды анықтайтын процесс деп айтуға болады ал енді бұл жерде температураны өлшейтін құрал ол термометр деп аталады термометр деп аталады температураны өлшейтін құрал бұл термометр адамның нормал температурасы неше отыз бесте бес иә және 37 жетіге аралығында ә, тербеліп тұрады яғни адамның негізгі температурасы отыз алтыда бес дейміз немесе жуықта отыз жеті деп алсақ та болады бұл немен градуспен градуспен яғни целси демен, деген сөз окей ал енді бізде температура шкалалары бар бірінші температура шкаламыз яғни целси екіншісі ол келвин шкаласы үшіншісі фарангейт шкаласы так бізде целси деп отқанымыз күнделікті өмірде қолданатын температурамыз иә термометріміз то есть бұл біз осын қолданамыз ал америка өңірінде қайсысыны келвин яғни мынау келвин шкаламыз ал үшіншісі фарангейт бұл тоже англия францияда қолданылатын шкала болып есептелінеді ал енді қарайтын болсақ біз күнделікті өмірде білеміз судың қайнау температурасы 100 градус екендігін білеміз иә ал судың қатаюы міне 0 градус екенін білеміз ал енді бүйтіп сызып қарастыратын болсақ келвин шкаласында судың қатаю температурасы 273 келвинға тең болады деген сөз ал судың қайнау температурасы 373 келвинға тең болады екен келвинмен қарастырылады екен ал енді фарангейч шкаласында оның бүйтіп сызып қарастыратын болсақ міне судың қайнау температурасы 212 ал нормаль температурамыз неге тең болады екен бізде 0 градус болса ол жақта 32 фарангейт деген сөз яғни бізде 0 градус суық неше градусқа қатады 0 градусқа қатады келвин шкаласын 273 келвинді қатады ал фаренгейтте 32 фаренгейтте су қатады деген сөз түсіндіре алдық қой мына жерде адамның температурасы бізде 37 болса келвинде 310 фаренгейтте 98,6 деген сөз яғни бұл біздегі шкаламен әрбір шкала әртүрлі әр жерде әртүрлі шкала қолданады әр өңірдің өзінің шкаласы бар деген сөз ал біздің өңірде осы целсий шкаласын қолданады деген сөз окей ал енді осы жерде жеке жеке тоқталатын болсақ міне қарайтын болсақ бізде келвин шкаласы иә келвин шкаласын білетін болсақ міне жаңа айттық келвин шкаласында жалпы айтқан кезде нөл ең соңғы минус жоқ абсолют температура аяқта нөл келвин и все нөлден минусқа қарай кетпейді келвин шкаласында окей ол деген сөз ә, көлем константа кезінде газ қысым нөлге айналады немесе қысым константа кезінде идеал газдың көлемі нөлге айналатын температура болды ол жақта минус таңба деген қарастырылмайды деген сөз окей ал бізде қарастырылады нөл минус мысалы қарайық міне яғни бізде минус екі жүз жетпіс үш градус болған кезде ол жақта нөл келвин и все деп қарастырылады ал енді мына жерде бізде айтып кететін тағы бір жайт бар қарайтын болсақ мына жерде сендерге нені айтпадық біз формуласын айтпадық қараңдар келвин шкаласының формуласы то есть целсий ал мынау келвин шкаласының формуласы ал мынауымыз фарангей шкаласын қолданған кезде қолданылатын формуласы яғни фарангейтте 32 келвинде 273 иә ал бізде 0 болғандықтан қарастырмайды яғни э, осылай қарастырамыз деген сөз формуласын окей ал енді ары қарай жалғастырамыз бізде фарангей шкаласы міне жаңа айттық фарангей шкаласы жалпы адамның негізгі нормал температурасы сегіз де екі формула мына бір формуланы қолданамыз дедік жаңа бөлетін болсақ бірде де сегіз келіп шығады ғой ал ол қай жылдары фарангейт міне ашқандықтан соның құрметіне қойылған яғни мұздың еру температурасы немесе бір нені басып көрейік так мынау істемейді екен жақсы ары қарай кеттік енді фарангейт шкаласы қай өңірлерде ақш та англияда фарангейт температура шкаласы қолданылады яғни ол жақта жаңа айттық біз иә фарангейт шкаласы екі бізде не келвинде жүз деп жаңа айттық бізде нөл болған кезде ол 32 отыз фарангейт деген сөз окей айырмашылық осы жерде ал енді мына бір есепті шығарамыз қарапайым есеп градуспен берілген оны неге айналдырамыз кельвинге айналдыру керек және мына бір неге тоқталып кетейік қай формуланы қолданамыз әдейі көрсеттік фарангейт формуласын қолдансақ мына бір формуланы қолданамыз міне тұр ғой ал кельвин шкаласы болса мына бір формуланы қолданамыз егер тек қана мен целси болса ал кельвин шкаласы болса мына бір формула қолданамыз окей бұл формулаларын түртіп қояйық міне жаңа көрсеткеніміз мұздың еру процесі қайнау процесі абсолют нөл процестерін көрсетіп қойдық сендерге ары қарай енді бізде температураның өлшеу түрлері бар әрине айттық термо температура немен өлшейміз термометрмен өлшейміз дедік иә оның мысалы механикалық термометрлер көріп тұрғанымыздай механикалық термометрлер бұл жылулық ұлғаю коэффициенттерін әртүрлі бір біріне жалғанған екі металл яғни жағдайын қарастыратын иә, бірінші тілшеміз екінші тілшеміз қызған кезде иә о салқын кезде ал енді келесі газ термометр деп қарастырылады газдың термометрі бұл жіңішке түтік арқылы манометрмен байланысқан газ толтырылған баллон деп қарастырамыз термометр мысалы неше көтеріледі оның несін көрсетеді ішіндегі тығыздығын көрсетеді деген сөз ары қарай электрлік термометрлер әрине бұл мына бір осындай құрылғы арқылы нелерде тұрады мысалы темірдің әрбір әртүрлі металдардың несін анықтау үшін температурасын анықтау үшін осындай бір құралдар қолданады термометр қолданады бұл әсіресе машиналарда болады деген сөз ал ары қарай бізде мына оптикалық және ә, инфрақызыл термометрлер әсіресе мынаны білеміз барлығымыз қазіргі жағдайда иә пирометр яғни қазіргі мына бір індетке байланысты адамның температурасын ұзақтан анықтау үшін осы бір құралды қолданып жүр барлығымыз өте тамаша білеміз иә яғни бұл да адамның температурасын қашықтықтан анықтауға мүмкіндік беретін термометр деген сөз оның аталуы жай ғана пирометр болып есептелінеді ал одан кейін барып ә, тепловизор яғни бұл тепловизор деп жатқанымыз осы бір нені анықтайды екен ә, бұл денелердің температураларына байланысты жасамай ақ өлшеу үшін пайдаланылады и адам сырттан анықтауға болады деген сөз ал енді кім жылдам әдіс арқылы мына жерде бізде белгісіз иә осы белгісіз мәндерді анықтаймыз мысалы 600 келвин неше градус болады 27 градус неше келвин болады деген секілді мәндерін не анықтап дәптерге жазып бізге жібересіңдер және де бар болғаны төрт есепті шығарамыз дәптерге түсіреміз және де осы шықпаған түсінбеген есептерін сұраймыз бүгінгі сабағымыз аяқталды бар болған осы әрине сабағымыз ұнап бір жақсы мәліметтер алған болсақ міндетті түрде лайк қоямыз каналға тіркелеміз жақсы келесі сабақта жолыққан